我只是一个学人家，背吉他乱唱一通，想把没的背。七七七七七。七，突然发现，外国有一种叫做抗议歌手，像 Bob Dylan，像 Phil Ochs。 The God o the r i e t h i s land is your land。哎，我被你骗过，啊啊啊，我被你爱过，哦，我被你爱过。第三名是朱约信先生，获得我们两万块钱的奖金。 七。 멍 망천 大黑松小两口，月饼喜饼齐布置儿。城管啊，越吃越嘴。哦妈妈要出嫁，要嫁啥人？